kyentiddemu kitono nnyo toli safe amsafe bwabanga n'abaana bogambye eh, anti babatiisa mm. mwogere naye kitammwe ffe tuyinza omubawa emirimu egyebbeeyi mhm. kitammwe yaaganye kitammwe nzamwaweya deino nti president has a package very big package kati babagamba nti bwe tutabeera part of that package fajja kusigala nga atuvuma naye nga kituufu oyagala kuwummula these are different things oyagala kuwummula zenkoma na museveni bano siyinza kukola nabo museveni wakoma kubanga bo balowooza abantu abamwe kamba boolere these people believe nti bo be bazaala bokka nti fuulaasi bannyaffe tebaliiyo mama nga awulira bubi nnyo hmm. wenehumiriatime ng'atambuza muggo yaŋŋamba olaba nga ndi mulema Hmm. singa tewagenda wa mukama woyo singa amagulu gange sigayina motoka yamumenya yamulinya e eh, bamulinya yes bamukuba emigo mm. baba tulowooza ti famire zaffe teziva mubagezi we are highly intelligent people we are werese tuli bagaga tumiriza tujooga sente mwazifuna i was not bought from a supermarket timwe mwazaala mweka my mother i was delivered in the same way you deliver your children tuva mu famire nyivu <laughs> akukalombolombo amutaringi iwo ndi mugezi ngapo balina diguli mmeka tuva mu famire nyivu and ah, so these people nga baavu bayitirivu bawunya olukuku so the way you deal with mirundi temusobola mwe kyemuba mukola kiri kimu mirundi prove that mirundi is wrong create another mirundi counter attack counter attack kye kibye ekiriwo kyenjagalira ku museveni museveni sits down kyakubyedde bano bonna nabakuba babekiyirwaki museveni takes time nakumanya nti strong point yono yani buli ajanga yewaga yonna akakkanya museveni amukakkanya why he just looks at you namanyayowa strong point nomanya ki kyonna abasajja babagambye ti twantagonize emirundi at this time is wrong the president is aware the six, six consecutive years we have been carrying out surveys. Mirundi is the most listened to person in Uganda. It requires Baba Gainti, but member of parliament can you have an impact, an, an effect against the constituency. If the whole of parliament makes a resolution, Mirundi is not going to take This is assessment. Not by Nakalim. Intelligent people. About some intelligence. evaluating me. You know, they cannot be intimidated. No. Kubanze na wandika jona lintu na mchitapa change cha pifo. Nga nasaba katonda mfimu mwaka gwenku mbibiringe nse sana u. Kati, kati ampade surplus ya meka. Gwe imagine. Mpifo Wasabu fimu mkumi. Iye nga nasaba. Anti nsika batu kanti guwa mwaka gwenku mbibiri. Nesaba katonda nempa nika mchitapa change exercise buku ya pifo. nsaba katonda nange mbeere wiiki nensi ngensi eggwawoyesu e, eh, kuba nali nsomy atiko nze bulaza nga yamperezakitange yampa okuwulira amawuli muganda nge yali kenya nga mpereza amawulire gonna aga nation era natambula mu senia siri nengenda ebutere okulaba omusajja bamwyitanga joseph martin shekuku yatawanyaka kijata Mm. That's why I can, even a Kenyan is appreciate, this man knows Kenyan politics. Why? Brother, I'm here in Kenya. I'm here in Kenya. I'm here in Kenya. I'm here in Kenya. I'm here in Kenya. I'm here in Kenya. I'm here in Kenya. I'm here in Kenya. I'm here in Kenya. I'm here in Kenya. I'm here in Kenya. I'm here in Kenya. I'm here in Kenya. I'm here in nga bajja yesomero manyi bwe nagikola bajja yesomero hmm. ninako obunankani buno ngobugaye bwabaana bunappi buno bwe banyika negendamu yes obupeso bwe bumanyi hmm. nga ne bajji yange bwebeera naye okuva ddama nga njijjako eh, njijjako nefuuka nga ah, eh, bwenva ku somero njijjako nefuuka esaati kuva dda matanta mwega mangi nnyo I'm a very arrogant man, very arrogant. Whenever you subject me to humiliation i harden nkikweddiza sisemba nakyo kawuna kakati nkugamba wano nti bano abantu tebabala nti covid-19 has exposed you run away from the battle kubanga nze kyenda pulitikiti nga kyonna weekiri manyi wano mugenda ne munteeka wano siraba bulungi i don't know why nakugamba nti eh, lwaki gwe tosoma amaaso eh, mm. naawe togayina mm. kubanga mbadde njagala mbasomere akatabo kano kenawandiika ku nzige nti in many cases mafias conducted themselves more like baby monkeys mafias look at challenges to the country in terms of monetary benefits and forget the dangers that may arise from calamities take the example of hiv aids which hit Uganda in the 70s and 80s. Instead of considering the dangers HIV posed to communities in Uganda, the mafia exploited the plight of the victims for monetary gains. Many bogus organizations, many bogus organizations, including uh, purporting to be helping victims, were set up for fund uh, we are set up. But the fund is intended, intended, ended up in the pockets of the mafia. The funds that were allocated to the Uganda AIDS Commission were not spared either. Government drugs intended to save lives of Ugandans suffering from the disease were stolen and sold to neighboring countries by the mafia. Furthermore, Uganda hosted an international conference on refugees recently where almost $1 billion was raised but not spared by the corrupt mafia. The numbers of refugees were inflated and the money was stolen. Emusoga, who was labeled to be, to be a Munyambi, was sacked. In the recent invasion of locusts in East Africa, and despite the destruction and the threat the locals posed to the countries, the mafia looked at the invasion as an opportunity to steal money. Unlike mafia groups operating in other countries, the Ugandan mafia, the Ugandan mafia has several unique features that include the following. The mafias in Uganda have a strong foothold in the government. Number two, the mafias have control over the media especially print media this gives them an edge over their victims they use government institutions such as the Agigi's office the auditor general office parliament and the courts to subdue their victims the way a python operates when killing is prey. mafias bombard their victims with negative newspaper articles and deny them op an, an opportunity to defend themselves. Therefore, all of these features were prominent in the fight against locusts. The mafia has started with exaggerating the potential damage the locusts posed to the country. Using, using photographs from foreign countries in order to scare the population. Secondly, they they split their campaign into two major fronts. The first group was to prepare Ugandans for for what? Mm, to prepare Ugandans. The secondly, they split the, their uh -huh, their campaign into two major fronts. The first group was to prepare Ugandans for the worst by announcing the locust invasion even before the locusts, no insect had arrived. out of panic, government released billions ostensibly to fight the, the locusts, yet they were not in the country. When the locusts finally arrived, and not over the, not even the invasion of huge magnitude as perceived before the mafia again demanded for, for fresh funding. The panic government also released in billions. They claimed the funds which were initially released had been spent on what? They, they lied that $3 million had been paid to a company that had earlier been contracted to do the same job fighting locusts but with an outstanding date, The locusts had invaded Uganda in the 50s. The mafias claimed to have contracted uh, uh, three planes to facilitate aerial spraying of these uh, swarms. This was a total lie. The only plane that was seen deployed to fight locusts was the military chopper. Therefore, the claim of contracting three planes was also a lie. Kaka nemba gamba, bobe baba diba kola. Choga mubamu ba, piti eba ajiba, chino ba achiba, bulichumba chibiramu. Na zini ni, ni, ni coronavirus ba mubidemu. Nemba gamba, ndiyo mkuru wesumeru, again, yeyine nti ngayina embuzi ngayina nenkoko enkoko bwezaafa kipumpulu abaana besomero bali enkoko omwezi mulamba embizi bwezaafa swaini abaana besomero nebali embizi omwezi mulamba omukazi we bweyafa bayokyesomero wayi yayina habiti eyobalisa ebifudde bagamba agenda balisa omufu you cannot do something on the population continuously without changing tactics choga mumubi piti ojibi enziko zibi mbwenyonyi satu tuwasa sule banja lwa the billions of, the millions of dollars satu mbukontu wa kitarasikala hatu banja ngali inda chinti enzike zirida banja ukusibaba no kubanga these are a thief must have a sharp memory echizibu tobo ugeda a sheep must be able to consider easy footmarks mukama wabu yabate gira kati bobusiru bwa bagamba nze source kill me to kill the source mugenda kudoka and it will shorten your stay kill me rundi it will shorten your stay here ensi yabategeera dcdc ensi ebamanyi tebawera kumi ensi ebamanyi bantu mmwe fe abaganda tugamba neyeyenze ku nnyina ekiro bamutegeera hmm? abantu basobola bwerwa okutegeera abasezi bemugoba tebaddakani babuli abaana bamwe ekiri wano lubiwasidani rwanda genocide bemujoze bonna nembajogera embago ba mu gavumenti bwebadde waabwe baserikale tebabulira baana bawe babogerako mulumbe babogerako mukwalula abalongo babogerako ku mbaga babogerako buli wamu desemu neemu zapiya obanis yes asinza okutta nze kirimu ki kakati batta jesus ate yali waki bamuga nti balamu nti aa kakati kyenkubuulira killing assassinating people does not solve a problem let me hear a problem mukkirize nti eyo feezi ekolebwa ministry ya health eweddewo at that time weare panicking era mpulira abasiru you are idiot anybody who pedos this stupid argument that we can lock people back eh, minisita agamba nti ku mbeera eriwo abantu tebaomanyi nti okwogereza omukazi kyangu okusinga omunonayo nga yanobyokwogereza ah, ah. omukazi omanyi nti kyangu okusinga nga yanobye omanyi nti okwasa omukazi yava mu bufumbu kizibu nnyo kikwanguire okwasa omuwala omuto eh. yes omukazi oli aga nti mwami reka kulimba haji mbadde naawe emyaka <laughs> kumi tebadidde eh, eh, kabate ze sudaani nti luli sente zaali nyingi ogenda emaka kabate nakyukako <laughs> obanga tebampa luli hijja bino eh. olimba n'omukazi omufumbo thats why you see women nga balina abaana bangi mu basajja ab'enjawulo oyinza omuyita malaya nno waliwo ekyajja nekijjanjaba olubuto nekijjanjaba omwana ono nalowooza nti kankizaalire nakyo nekitema <laughs> abajja mu gurupu emuwomen babajja mu gurupu emu abakazi abo bemulaba abo babajja mu gurupu emu bwaba awasa era bawasa bafaanana bwe baba babbi bonna baba babbi bwe baba bafere bonna baba bafere kubanga kacimenti eryayeyeeyo baba balina asampusonis nti namaganda omukazi omugagga nafumbirwa omusituzi w'emigugu kamwoke kubanga omusituzi w'emigugu aga nti bwofa ngaba n'ebintu byo dakuluks mufanagana kakati omukazi so, okuzza abantu munda mukisoboka mwabasuubiza amata tebabatadde kitibwa mu mitendera mubasuubiza obuwunga buba buze bakwate kwole bebakukube bakutte temukyogera nakukyogera what should do is minister of health to withdraw teyina credibility the minister of health has done his work first of all nga mulabyenganze it was a pandemic unprecedented in the world countries trembled namu abasinga amaanyi fe abaganda bagaa nti ekimireeta embuzi tesigalawo omwanga gonna kigafunyiza mm. kakati mwe mukkirize the role of ministry of health at that time was to sensitize people which we know now was to prepare hospitals which are fair to do is to provide masks you are fair to provide masks mm. museveni has provided nze it is shameful I don't know whether these people simanyi nti these people in the ministry nalabye kalolo okulutu nenseka kalolo okulutu why do you come to preside over food distributed by pastor senyonga not coming from akakiko ka task force what's wrong with that yes mwete mulina mwezammwe sente eza prime minister's office mwaziba temulina mmere tolina nansonyi kujja wa ssenyonga nobayita abantu balekyenkubuulire eyiyo eriwa well this is how abo abasajja kye batamanyi naye kino kana akatabo kange akagundi akazu kakutegeeza nti bano tebakitegeera nti covid 19 alesa kunamiza government ya Museveni ye Museveni ya chime the government Katuna which kato. have been ye Museveni, Museveni ya chimaiti government ye eh, kusigade ya chimanyi banubibata chimanyi nti buli tv diyo ochi television buli duwa lio lio naba sawu teba ina chikoze sebwa aba sawu teba ina nalabia ne duwa lio ya government umuli samometa umusawu naga ntiraba mm. hee era nabagamba nti tumukunde kasita mumulaba ku e baloti political landscape ejja kuba ekyose talina bantu naye ajja banywesa amazalina strategy nti genda nenebuuza nti naye bano balaba tv how come nti ebibeera ku tv nti ono ayagala emmere the following day wabeera yagireeta nga tevuddemu prime minister's office how come nti abantu begendi bwe bekalakasa nti bagala emmere edona ja nabawo emmere etavudde mu gavumenti you are eroding gavument is relevance kitegeeza eva mubantu e, anti ani egiteekawo eyo kuba yoomu waliwo agigaba yes kasisa abantu bekalakasa twagala emmere two days later wabeerayo dona ye egiteekawa mbadde mmanyi nti bantu ba mwoyo mulunguani yagireeta eri abwe gyebagaba this is an american new strategy how do you undermine how do you make this government irrelevant tin case of crisis ku sente zimwayise enungi empizive ennyo nemuzigulamu ebizimbe kati mugudde emikono gy'abazungu abazungu bawaddeko uganda sente for your information even the money you want from imf will direct ngono kasaija bakwese 5 simanyi trillion bazikwese mu budget kati akomo nirwa kitu lwakita dusi kwe misindi nti budget mm. omusajja nakwata bwati ebakuli yenyama omukozi eh. nagireta eh. nga mulimu ebifi bina eh. nakomawo naga nti ogikebera mundagala empomba zabakozi riwa nazibawadde abakoma gamba tebanalya nazikwese mundagala mundagala nomuli abako nojo natakubirwa mupalament banange bwemba mulonda abaka bapalament mulonda abategeera kyenkubuulira nti sente babadde bazikwese nakomawo n'omutwe gwembo yono aitod y yabadde tafuluma palament mulwanira ebyobusiru oyabadde afuluma empale bagijjemu bayisa birala yafuluma 5 trillion azikwese and he comes back ngoblaminga mirundi no mirundi is coming people down nokubategeeza ensobi yammwe nembawa ne solution you are discredited I mean, minister of finance minister of health you have lost credibility respect yourself and design mwenna muresigninge to give president opportunity okuleeta abalala bwanaabaawo minisita omulala nakugamba nti tuddeyo muloko abantu bajja kukiriza because is a new minister bwanabanga egundi e, eno lirifu ejiddwa mu prime minister's office we can listen this is why i tell you nti guno omuwendo nga tuzze mu kampala teguli alaming when the germans went back to work bafuna akawuka 1 everyday nakedi muziggule mumanyi lwaki akedi bazigadde Mhm. mafiya teyagala akenti bazigule balowooza nti bahamu bayiwola sente mu banka dinayiremu yinkamu tubigule golabayo kubasosi yali baddeemu ate mumoolo bazigula era nti bino ebizimbe babo bamanya ye pulezidenti alowooza nti boogeza mazima ebizimbe baagala bigula wano oh, baava ku 2sent bananyini babiwaguleko olabye eri ku besi bakikwatako you were only talking oh. you would say nti eri genewola sente the minister of finance of bank of uganda has sat with these people to stop calculating kati nebaddira agasajja gano agasama ago waliwo kalina olubalukalinga paasi hmm. ako kekali mukuyola ebisaso kekaliakasajja kuyitaga nebakayola bagamba letasajo why do you talk about forgiving people abakoleramu aka decent todaybakolawakibasobozekuyambaki bwemba nayavuwadde nga sikyadda zinyambaki ate oba todda yes yes is let us fight to go back to work then every landlord will negotiate ne tenanti we nze napolise ku nyumba zange kubanzikiriza mubyekirogo <laughs> bikirizaamu <laughs> abapangisa bo baliko enyumba nezadda mu muntu baloga baloga mhm. kati nze wange kasankula bange emyezi esatu gikulemye okusasula mhm. nze ezikuwa n'ovaamu nemotoka ekutwala gopangiseewomula naye akulozeeko esente zenkozesaedogolirogerero enkumi satu naye emiliyoni zezokulijjamu egumba likufumita mpola naye okulikuulamu abakugumukuloga nze mbimanyi <laughs> omuloga alogera enkumi ezi teri mulogo wa mutwalo naye ate abalisiga okululaba balya embuzi n'enkoko <laughs> naye ngaoli yalogesa enkumi ezi yakanywa mumwanyi kabani nze omupangisa yenna eh. asobola n'okuwa okukya ekizimbe kyange mulekera sente n'agenda leave this issue first of all solve one problem let the arcades be opened to remove the ministry this is no longer the ministry of health this issue is no longer this now has moved to ministry of information we know medically how it is transformed, transferred, how mm. it is contracted. Mm. And in Kugama, the indecent simul spirit, guno muendo kwa baba deba teka wu. Ndi katukenze mubitabo, tuke bede, waduwa tuwaka driver, e ya vege indi mieze bili yejise tumunoji. Jori muluwad. Ako atiyoko bisatu batuale, enteza abu mu, bagalire mu, mu isolation center. Anyway, credibility, credibility yabula from the start. Yes. pulezidenti yenyininyini katono pulezidenti yenyininyini yatugamba gye buvuddeko nti bakakasa nti waliwo omuwendo ogutaali mutuufu gwe bagamba nti gwa covid kakati embeera eno bwogitunulira ebuuza credibility nti bo tebagala kintu kiveewo kakati bwoba oyagala okuba fina bwoba oyagala okubakuba ababbi mukoze omulimu gwamwenjagala osooka omubulire katono nyo ku kya minisita wa finance ekyokukusa omuwendo guno ogw'ensimbi n'aguteeka mu budget gwe bataasoma kino kigenda genda ani noticed nga tewali akyogeddeko tewaliwoanti babagula kati ababaka ba palament let me give you three examples this palament ategendedde kunotimbi nnyo waliwo omusajja omutaka yajja wano yekubaana mu kusuula gavumenti yeewaawo is here ati wano siyalise bokubanga oyali kamanda wabakadi bwamukwatira wano ntebe mm. i don't know why these tax people come here two president wa turkey edogom yali yakakyala wano n'ekisawe kyesomalia abajasi baffe kyebakuuma kyakolebwa turkey gavument ya turkey so you can see the contradiction naye president engeri gyenaye gyeyaliko mu exile aina different attitude towards yagamba president i will never make it that mistake again mm. to return somebody where he is wanted that is abantu waabwe mm. webeetaaga yagana nakikolako omulundi gumu bonna babatta i sent six people ne babazzayo ne babatta siriddamu ekikola sik this is where the taximan is here kakati balina ekizibu nakiwuliddeko ne mu parliament mining mu uganda nze bonna nayogera nabe all the stockholders including the minister apendi i talk to her omanye abagenzi bwekye bakola njivo chyo kuwabe wa Museveni banonyanje mm eh apendi lokutifunga upendi sala upendi eh, sala nemubulira what's there nabano be never miners kakati ekisera kino kitecheta gaba ligo baro yati batukolera mm no kino kite ekisera cheta gaba political activists abaina socialist background ndi woli sala apendi akugamba I was given an assignment by the president to clean up the mining sector. Anybody who comes in a, eh, to block me, Mukubirao, you are right. Two, if we don't allow this tax man, Ngayagula shares of mining company, Ajagende wabu inga alekana. Uganda is very speaking, but compared to who? Gutukuganyu inebizibubiku. Mm. Hey, eh, tukuganyu inebizibu ye walone. Other investors are coming here. That one I disagreed. Kakati nabano, aba mining police nabone bagamba. We cannot allow a man as a police, we remain part of the police. E, eh, inter, interpo gwenonya, nga tumuinaka evidence inti is a criminal, tumukirize to invest in a, a very crucial sector in Uganda's economy. You have a point. But what do you want? kubanga ono alowooza nti wainvestinga mu uganda tebajja muzaayo hmm. ah, we have seen very rich people bebazewaabo hmm. what matters is that you have an extradition treaty kakati lwaki ono ye omutake eh, bwe baba nga ali krimino yagulamu sheyas lwaki taziguza abalala lwaki taziwa omuntu gweyesiga kuba at the end of the day you are looking for dividends kakati ekirala ekiri very important is the five southern people baliwo abantu bwe bategedde nti bano bayina problemu ne management there is a vacuum ekirombe abantu enkumi ttaano bakiyingiramu kati basimira bwereere kakati waliyo apendi asobola ayina gyana gyarayoti police ogenda okugumbula abantu enkumi etaano abasimagoloti yakyogedde era yagamba nti besenza betwaz eh, inamusensi nagamba gundi nagamba mutabani wa ben ampulira pulezidenti yagenda oba kyanje eyo nasanga akatale akali ku kkubo n'akawa amabaati lukaaga mutani wa beeni ababbi ne bamugamba abaagala okugula ettaka mbu pulezidenti we yawadde akatale kali mu lord reserve amabaati sijjagaba namugaba bagenda kugoba yusiikiye museveni tamanyi tewazana tiyabawo amabaati nga akatale kali mu lord reserve how did the minister of work leave people to settle on island mm -hmm. hey. abakampala bajja nebalaba pulezidenti nebamugamba ti sebo ku midaala bagambanga abantu emidaala kasanvu gyegiri mu butale emidaala kasanvu lubaba gubakupa ogundi kakati pulezidenti nebamugamba nti ate obutale bujjudde mbubamusaba sente bazimbe obutale obulala basibagala biri abwebi pulezidenti yabaga nti omudaala gwaliko omuntu omu baguyita mudaala omudaala gumu agubajjulamu e- emidaala mukaaga balemeosijja bagobawo jubedire mistake yourself mbubajje bagambe museveni agobye abantu museveni yagamba omusajja omuzungu yali akulira ebibira nga bali ku kibira ekyebutamiira yamugamba yo muzungu gwe Don't ne, nobody in Uganda should involve himself in evicting Ugandans without my involvement. Yamugamba Omuzungu, you ruled Uganda for 70 years. Did you have elections? did you hold any election in the 70 years leave the key player the political players in the, to this omanyi nti president yagamba omuzungu oyo n'amugamba nti ekibira ky'olwanirira kyaki firewood namugamba tulibeera ku firewood buli kaseera some forest can be relocated tuyinza okukola ebibira ku nsozi ekibira ekirimu portland okujjako ebirinanya ennyanja why museveni yamanyi kyebategeeza bano babbi kakati ye toyinza kugumbula the most important issue tosobola kugumbulula bantu 15 mu birombe abayingira munga essanyu ly'abaana kyekirooto kya buli muzadde kumira omwana wa wakana ebisanyusa ku star times ku channels nga tunami ne claudian baby tv ne nagio wild okusanyiza okusomera awaka nga stkits davinci learning ne ltv weefunire dikoda ya antena ku mitwalo enakenda zokka oba ey'ekisowaani ku mitwalo mukaaga kyangu nnyo kola oda yo ng'otukubirako ku noti 3 emu 7 emu emu 7